Доброго ранку, поліцейський. Будь ласка, постав спереді номерний знак, не забувайте користуватися е, пасками безпеки. А в чому проблема? А? Где-то ви видели, що я не пристебний постом безпеки чи що? Зараз пристебний, зараз порядок. А до цього що надув? Номерний знак, будь ласка. Ні-ні-ні, давайте пропуски. Я ж я, я, я, ж претензій не сказав, що ви не пристебнуті. Яка Так? причина Тепер, Будь ласка, зупинки? користуйтеся. Будь ласка, посадимо номерний знак. Причина зупинки яка? Номерний знак відсутній. Передній. Так давайте оформлять. Немає такого бажання зараз. Ну, Смотрите, вы сотрудник полиции, вы не работаете по бажанию, вы работаете по закону. Ну, это ж різні вещи. Що значить немає бажання? В мене є бажання, щоб ви працювали як треба. Нормальне бажання таке? Нормально. Ну так давайте. необхідна ваша водійська або посвідчення, яке посвідчення вашого. Поясніть, будь ласка, чому номер не так Ну, Якщо, якщо ви почали вже розглядати адміністративну, адміністративну справу, тоді давайте почнемо. Час, я такий та такий-то, починаю розгляд, адмінсправи, там та там та причина зупинка, така-така. Я буду давати пояснення. Норм? Напомніть? А немає можливості пояснити зараз. Чому Для чого? Ну в рамках чого? Так е, ну просто можливо, є, спілкування? можливо, є якась причина. Ну, звісно, є, якщо я їду без переднього номера. розумієте, є особи, які принципіально не ставлять. Що таке принципово? Нема такого принципово. Є правила дорожнього руху. Так? Яке я цікавлюсь, чому ви вас Так якщо ви так, якщо ви просто цікавитесь, я вам не буду відповідати. Якщо ви розглядаєте вже адмінсправу, тоді я вам не дам пояснення. ми зараз спілкуємося і Ні, ні, дивіться. У нас нема з вами зовсім ніякої е, причини для того, щоб просто спілкуватись. Якщо ми з вами спілкуємося у рамках розгляду адмінсправи, тоді починаєте її розгляд. Якщо ми так просто так спілкуємося, ну в мене нема бажання спілкуватися просто так. Щаслива дорога тоді. Ні. Ніякої щасливої дороги. Ви мене зупинили. Для чого? Ну, яка яка була причина зупинки? Взагалі побачив автомобіль, який рухається безпередньо номерного знака, сказав собі напарник. Будь ласка, зупинив. Тобто було порушення, так? Ну я точно не можу сказати зараз. Ні, дивіться, значить, я не можу сказати. Я особою встановлюю, чому номерного знака. Можливо, Дивіться, це порушення тільки, чи ні? Можливо, тільки що поставив її на, е, ну, На облік. на облік, на облік і їде зараз. Ну, Ні, але ж ви маєте, ну, маєте змогу ще перевірити, е, перевірити, е, коли була машина на обліку. Ну, Я бачу, так. Да. Ну, в написано. році в тобто це порушення. Ну, взагалі, взагалі так. Якщо це взагалі мабуть, порушення, порушення. <laughs> Якщо ви взагалі мають порушення, треба Добрий складати. день, лейтенант поліції Люкс. Ви теж хочете На долучитися. свято, мабуть, їдете. І Я- Я- Ні, ні, дивіться, це, це, це, це не питання затримки, це питання е, дорожнього руху. Якщо є порушення, треба складати протокол. Так? Не ваш час, наш Дивіться, в мене часу досталь, я, я маю змогу залишитися з вами та що треба підписати, протоколи, постанови. Що? Чого <laughs> ви тебе питаєте? Це ви вирішили? Зараз зараз просто ну. Ні, вирішувалось колега, він же з вами почав спілкуватися. Просто ну, цікава ситуація. Я- Що цікаво в цій ситуації? Є порушення? Дивіться, мене не ну, ну для чого ми для чого мене опрашувати? Щоб що? Олександр, ну щоб встановити, може які є причини чи ні. <laughs> Ну звісно, є. Може вас його викрали тільки що. Заочно оправдати вас хотів, мабуть, Олександр. Дивіться, ви, ви, ви зараз ще шукаєте змогу е, не складати протокол. Для чого це? Я, не- я не розумію. Якщо ви вже мене зупинили, ви ви просто Переїду машиною, щоб ближче було, щоб було. дивіться, якщо ви просто зупинили для того, щоб подивитися, яка в мене машина, ну тоді так і скажіть. Я вас зупинив, мені було цікаво, на чому ви їздите. Ну, я, ж не, я ж не бачу, що це ви саме їдете. і Ну не я, я, я, я, я, я, вам, я вам говорю про машину, не про мене. Не у вас одного. Добре, давайте, добре, в мене, в мене є лише одне питання. Так. Ви знаєте, за якою статтею треба складати про, про, протокол на В випадку Так. 21 частина. Е, як, як, як? Це 21 частина шоста. Що, це, які це порушення? Ну, яке це порушення? Відсутність номерного знаку. Ні, ні, як, як там написано? Я зараз процитую, щоб точно. Якщо ви ну, знімаєте мене на відео, то я зараз процитую точно постанову поставлю. Ну. Добре, ви дасте мені пару хвилин? Ні, для чого? Ну ви ж знаєте, що я, я точно, я точно процитую вам, щоб тебе потім не, не казався глупим. Так як ви можете не казатися глупим, Я якщо ви зупинили, я якщо ви зупинили порушника і не можете скласти протокол? Як Я вам процитирую, не, не протокол, постановление. постановлення? Добре, добре. Я не хочу просто оказаться глупим, я процитую вам точно слово Добре, слово, якщо ви не хочете бути бути наступного Я разу вибачаюсь. бути глупим, тоді ну я вам раджу перечитати ще раз. ПДД. Розуміло, Добре? розуміло. Добре? Без питань.